Nikafikiria kwa muda ule sina baba wala mama na sijui ndugu yangu yoyote, sijui naenda wapi. Nikalala polini na naoga mtoni. Pole sana, pole sana. Pole, jikaze. Na kabla hapo ndugu wenyewe wao ndo wakaanza kuniambia mama yako malaya anajiuza pamoja na mdogo wako. Ah, niliumia. Wanasema hujafa hujaumbika, na leo niko na kaka hapa anashia mkasa wake na sisi, mkasa mzito kabisa ambao hata mimi nilipoambiwa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 mwaka wa elfu mbili tarehe nne e, mwezi wa kumi. Katika familia yetu mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa mm. Baada ya kwanza kuzaliwa mimi, mwisho mdogo wangu wa kike ambaye anaitwa Fatuma. Ila kabla hapo mimi nimezaliwa nikimkuta baba na mama wanaishi sehemu moja kwenye nyumba ya babu yangu, na kipindi hiko babu yangu alikuwa bado hajafariki, ila tulikuwa kuna babu yake alikuwa na nyumba mbili, kwa kabidi atupe nyumba moja mpa ndo nyumba ambayo ilikuwa nakaa mimi na kuna baadhi kusema ilikuwa nakaa na shangazi pia. Ila mm. kwa vyumba vimegawa kwa sababu ilikuwa kuna ndugu kwa nikaa nakaa na na na baba na mama pia. Mm. Siku zilivyoenda <clears throat> na siku zikazi naendelea kwenda ila mwisho wa siku ukawa ni ugomvi ndani kwamba kwa baba analalamika mama anatoka na mwanaume ambaye ni yupo hapo jirani. Mm. Akana yani habari akakaa ananiambia anasema ananiambia mimi na mimi kwa ni mdogo mm. nilikuwa na mdogo wangu ambaye Fatuma ndo mdogo kabisa Kwa miaka saba hivi au nane basi ule ugomvi ukitokea Fatuma yeye ni kulia tu muda mwingine namwambia amna yataisha hivi na hapa na pale unajua mm. kwa hiyo ikaenda ika, ah, mimi kwa na ugomvi ulivyozidi mwisho wa siku nikaona ndani wanacharuana baba na mama usiku wakawa wanapigana ni yaani baba mwisho wa siku akamtolea vitu nje mama mm. tunajua ugomvi hapa na pale mgomvi ulikuwa mkubwa mwisho siku akamfukuza mama mama akaondoka zake kwao, sijajua alienda wapi, ila ninavyosikia alienda kwa shangazi yake, sio wapi huko. Asubuhi nikaa na baba nikamuuliza mama atarudi lini, maana nilikuwa na umri mdogo mm. kitu kama kwenye miaka tisa hivi ya nikamuuliza baba, mama atarudi lini? Akanambia mamako bwana, mimi sijui bwana mm. kwanza muulize mamako akwambie babako nani. Ah, yale yaani majibu kana kana kichwani sema sija make sana nika nikapotezea. Mm. Siku zinaenda hapa na pale. Akaja bibi ambaye mzaa baba. Bibi yangu ambaye mzaa baba kabisa. Mm. Mm. Akaja akamchukua mdogo wangu wa kike anaitwa Fatuma. Akamchukua akaondoka naye kijijini huko Kimbiji. Mm. Mm, kuna sehemu inaitwa Kimbiji Buyuni kwa anapasikia. Akamchukua akaenda kuishi naye. Mimi nikaa nimekaa baba. Baba naye baada ya kuonekana mazingira magumu kuishi pale itakuwa tabu. Mm. Alichofanya akanichukua mimi akanipeleka kwa bibi wa kufikia ambaye babu yangu alikuwa bado mzima, hajafariki bado. Alikuwa anaishi na bibi wa kufikia, alikuwa amemoa, ni mke wake kabisa ndoa. Anaitwa Mama Rajabu, yupo hadi leo. Nikanaishi naye pale nimekaa naye lakini manyanyaso hapa nisi, yani nisiwe muongo niwe tu ukweli kwa lika lile nilikuwa bado na tabia kujikojoa kitandani mm. kwa hiyo sijaacha kukojoa kwa wanavyojua wengine kwenye makuzi yetu wanachelewa kuacha kukojoa wapo watoto wa design hiyo kwa nikaa naishi naye pale lakini kiamka asubuhi maana nibebeshwa magodoro mm. kindumbwe ndumbwe chalia unajua za hapa na pale kama mtoto kiwa mdogo bado mm. kabishwa magodoro na nilikuwa sipo peke yangu alikuwa na mtoto mwingine pale ambaye yupo alikuwa anatubebesha wote magodoro mm Umeona? Tunapitishwa na watu mbele za watu, tunapigwa hapa na pale. Kifupi yule bibi alikuwa ni hana roho nzuri. Mm. Nimeshina hivyo hivyo lakini ikafika sija akanichoka sasa. Mm. Kama nichoka kabisa amenichoka. Akamwambia mwanao wa kiume, mimi Salum mstaki hata kumuona hapa. Yaani kazi kukaa tu kuozesha magodoro, kula tu kujaza choo. Mm. Pelekeni kwa baba yake. Sitaki kumuona leo kwenye nyumba. Basi akanichukua mwanao wa kiume akanipeleka kwa baba. Bombani kwake. Maki baba alikuwa mishe zake ni za maji kwa sambazia mama ntilie. Mm, mradi Mm, mishe ziende muda mwingine anakuta anachoma mkaa anaenda kijijini anachoma mkaa huko. Ili mradi maki maisha ndio ilikuwa ndio hivyo kwa kipindi hiko. Akanipeleka kwa baba Bombani. Baba fika pale akanichukua akibidi sasa kazi zake azizue kwa siku hiyo kutwa nzima. Akaacha kazi zake akanichukua mimi akanipeleka kwa bibi. Bibi ambaye mzaa baba bibi yangu kabisa, sio bibi wako fikia. Mm. Kanipeleka kule. Bibi akasema, "Mweke, mlete tu mjukuu wangu, hata ulipokuja naye nitaishi naye mwenyewe." Unajua kina bibi wanapenda wajukuu. Mm. Yeah. Akanichukua nika naishi naye pale. Nimeishi naye bibi. Bibi alikuwa na ugonjwa wa pressure na kisukari pia. Ila nilikuwa sijui mimi kwa sababu wangu ulikuwa mdogo. Nikiishi naye ikafika miaka kama kumi hivi. Ikaenda enda ikafika miaka kumi na moja kitu kama hiko. Bibi kifupi nikanimishine kama miaka miwili. Baba alikuwa amepeleka na miaka tisa. Mm. Baba akana anaendelea na mishe zake huko. Yaani kumkumbuka mama yake yenyewe kani mara moja moja akija kama hivyo. Mm. Ila mama nilikuwa kwa muda wote sijui ipo wapi. Kwa hapa nikawa mimi na mdogo wangu Fatuma. Mm. Kanaishi kwa bibi. Bibi akana umwa sana, wakamchukua wakampeleka Kigamboni. Kaumwa, kaumwa, tukawa tunamuuguza na mimi kwa na akili ya kitoto. Mm. Bado miaka kama 11 naendea 12. Sasa bibi ukamtoa siku kwa anaenda anampakia kwenye magari yale ya wagonjwa alikuwa amemfuata mm. pale kwa kwa kwa mwanawe ambaye dada yake na baba mm. shangazi yangu mimi. Akawa amepelekwa amepakiwa kwenye gari analalamika. Anasema nikifa mimi nani atamlea Salumu? Wajukuu zangu watapata tabu. Mm. Fatuma mimi najua hatasoma huyo. Akanalalamika. Ah, mimi nikamwangalia bibi ndio ikawa kando mara mwisho kuonana na bibi kiukweli. Mm wakampeleka hospitali, tumekaa mpaka jioni siku ya kwanza, jambo chochote siku ya pili. Nashangaa tu amejaa tu. Nilikuwa bado ni mdogo, nilikuwa sijui kwa nini mtu amejaa. nikaa namuuliza tu baba, bibi atarudi saa ngapi? Akanambia atarudi, atarudi. Ah, basi watu baada ya pale wakazika, wakamchukua ni kifupi, wakabidi wachukue bibi msafirishi wakamzike Buyuni, wakaenda kuzika. Maana sisi tujaenda kuzika, kwa sababu mlio bado mdogo. Tukabaki pale siku ya msiba ikawa ndo siku ya matanga. Unajua Waislamu wana matanga yao, naweza kusema itima. Siku ya itima namuona mama kaja, kaja kumchukua Fatuma, kaondoka naye. Baba mdao alikuwa yupo, ilikuwa siku ya itima, kamchukua Fatuma kaondoka naye. Nikaa nikamwambia baba, mama amekuja, yuko wapi? Kaondoka na Fatuma. Kwa nini amchukue Fatuma ya kuacha? Kwa nini asiongechukua wote? Asichofanya wewe baba kanichukua mimi akarudi na mimi kwenye nyumba ya marehemu bibi kule kijijini Kimbiji kule mm. ndo nikarudi naye nikanakaa naye kule naishi naye vizuri, lakini kaa yani kula mpaka labda mda mwingine akate mkaa, biashara zake hivyo hivyo za maji, si unaelewa? Eh? mm. Ikaenda mwisho siku baba akasema mimi nauza hapa, maana alikuwa na hati miliki zote za viwanja, alikuwa shakabidhiwa, akuambia ndugu zake, hajamshirikisha mtu yoyote, ikawa ni maamuzi yake tu mwenyewe akauza ile sehemu yani mwisho wa siku nika nilala na kani kana alamu ndani kula kwangu ikawa kwa mama ntilie tu mama ntilie na napewa 200 300 kwa navojua maisha mtoto wa mtaani jinsi anavyopitia ila wengine huwa hawajui tu kwa hiyo mwisho wa siku baba ika ika yani akirudi siku nyingine arudi maana anarudi na baba alikuwa ni mtu fulani mda mwingine anakunywa gaila so sana so mlevi kusema kupindukia ah mwisho wa siku akaniambia mimi naondoka nikamwambia unaondoka, nikajua ni masiala, akaondoka asubuhi nikakaa ile kutwa nzima, jioni njaa ikawa inaniuma, nikaenda kwa mama mmoja ndo mama Nasoro pale pale kwa nauza mama ntilie, nikamwambia mimi na njaa, akanipa ukoko, nikala ukoko jioni akanipa 400 nikaenda kununua mandazi, nikarudi nyumbani, nikajua baba atarudi. Inafika asubuhi naye pia hajarudi, kaa siku ya pili, siku zinaendelea kwenda. Mwisho siku nikalala usiku, wakaja watu wakagonga mlango, nikajua baba amerudi. Nikasema ngoja nifungue mlango. Nafungua mlango nakuta watu wamesimama watatu. Mwanamke mmoja wanaume wawili. Wakaniambia ilikuwa kama mida saa 2 usiku. Walikuwa wamekuja na gari wamepaki maeneo kule. Gari yenyewe kama zile aina za zamani kama za aina ya Toyo. Wakaniambia kijana sisi hapa eneo tumeuziwa na babako aliweka bondi katokea milioni tatu. Alisema atalipa. Atalipa amekopa tu milioni mbili, anasema atalipa deni iturudishe eneo. Ila ameshindwa kulipa. Kwa eneo ni la kwetu. kwanza leo tusikuone. Nikafikiria kwa muda ule Sina baba wala mama na sijui ndugu yangu yoyote. Sijui naenda wapi. Yaani kiufupi niliumia. Nililia nikashindwa hata cha kufanya. Nikasema kwani mimi hiyo tunatokana kwa sababu sina wazazi. Na kwa nini baba amefanya hivi mpaka kuuza ile eneo? Kwa nini? Na kwa nini ameamua kunikimbia? Nilijiuliza maswali hayo nilipokuwa mdogo. Nikapewa one, yani one siku moja tu ya kulala pale. Kalala asubuhi ilivyofika nikakusanya nguo zangu zote. Makazi yangu kuanzia hapo yakawa polini. kanala polini na naoga mtoni. Pole sana. Pole sana. Jikaze. Jikaze. nikaenda na kero yangu kama unavyojua ya kukujua bado sijaacha. Nikanala kwenye zile hoteli za migawa ya watu. Sio hoteli kubwa, ni vigawa vya kijijini kama unavyojua vya hoteli vya hoteli vya Uswahilini. Mm. Nikalala asubuhi nikiamka nikija napigishwa deki. Kwa sababu nimekojoa. Bado nilikuwa sijakojoa naendea miaka 12. Nikaenda ikaenda ah, asa kila siku nikaa nikienda pale mama Solo mwisho siku akawaambia watu, bwana mimi huyu mtu mm. mwizi bwana akaniibia mimi huyu nikaga vimbo vyangu kaniibia vimbo sijavikuta vimbo vyangu ah, watu wakasema mtoto haiskani mtoto kama wewe vimbo peleke wapi mm. basi nilisikia nilipigwa sana kwa sababu nikaonekana mimi mwizi na watu wakajenga CV watu wamtauli mimi ni mwizi nikatungwa na jina kabisa au ni panya road ah, na huyu akiba tena tunamchoma moto basi story kaza gani hiyo ikaenda hapo mimi kwanza kula yangu ndo ikawa hivyo ya shida maana Soro naye akanitimua dada akasema mimi nimemwibia vimbo vyake na ndio alikuwa ananisaidia kula kwa muda labda nimsaidie kazi fulani ndio mradi anipe kula e, kama kuosha vyombo, labda nitume dukani kanunue nyanya. Basi kama mimi tukawa tumeishia hivyo mwisho wetu. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaa naishi tena mitani mitani tu hivi. Maki hoteli zilikuwa nyingi. Umeona? Mwisho wa siku kuna mama mmoja kaa gengeni. Kaja gengeni, akasimulia stori na mama fulani tu mama Somoe. Anauza samaki maeneo pale maeneo hayo ya hiyo sehemu Kimbiji. ile ah, mama akaniangalia akasimulia stori yangu bana huyu maisha yake ni hivi na hivi na hivi. Ah, ila ni hivi na hivi. Akasema amna mimi sina mtoto wa kiume, kuja tu nimchukue nikaishi naye. Alikuwa na mwanae wa kike anaitwa Joy. Huyo mama alikuwa anaitwa Mama Chale, ana mwanae mwingine ambaye akaja akampata baadaye, ni mwanawe anaitwa Chale, ila kabla hapo alikuwa ana mtoto zaidi ya Joy wa kike, huyo wa kwanza. Nikaa naishi naye pale, nimeishi naye wakaja ndugu zangu, yani tuseme wajomba zangu mimi kwa shangazi yangu, watoto wa shangazi yangu ambao ndugu zake baba, babazi wa kiumeni, wakaja wakasema, wakamwambia yule mama, huyu mtoto akifa utamla nyama, kwa sababu ana wazazi wake na ndugu zake. Naona umemng'ang'ania, unaishi naye, sijajua na lingo gani. Wakampa maneno hayo, basi yule mama siku hiyo akashindwa kuvumilia, akanifukuza, akaniambia kwanza hapo usiwe nalala, cha kusaidia mimi tu, wewe unakuja kula, utajua unalala wapi. Nikamwitikia, nikamwambia sawa. Nikakaa sehemu nikalia sana, kwa sababu kwa sijui niende wapi. Akasema anarudi na maisha yale yale. Nika... Na kwa nini wenyewe hawakukuchukua? Kwa sababu Baba aliuza ile eneo bila kuwashirikisha ndugu zake. Nahisi kwa sababu masuala ya mali, baba akamchukia na baba na hasira zao akapandikiza kwangu mimi kwa sababu alikuwa ameachiwa eneo na mali mbibi, akauza bila kuambia ndugu zake chochote. Nahisi kwa sababu ni hiyo ila sina uhakika kwa hapo. <clears throat> Nikachukua nguo zangu kwa ule mama, nikabidi nirudi nilipokuwa nalala mwanzo. Fika pale wamelima kote kwenye kile kichugu ambacho kwa nalala mimi. Nikabidi nijiegeze kwenye kibanda nikalala kwenye kile kibanda usiku, likafika kama mida saa mbili, akaja mkaka mmoja, mimi nilikuwa simjui jina, akaniamsha, we dogo, mbona bado umri wako bado mdogo sana, mbona unalala hapa, una wazazi, una ndugu? Nikamwambia eh, sina sehemu yote ya kwenda, Yani unavyoniona hapa sina wazazi na sijui wazazi wangu wapo wapi. Akanambia sikia, em, ngoja kwanza. Akaingia ndani, akaenda kuchukua hela, akaja akanipa, akanambia nenda ukanue chakula ule, na nilikuwa na njaa kweli, sijala toka asubuhi. Nilichofanya mimi mwisho wa siku ilibidi nikaenda ngano chakula nikala. Baadaye ikafika mida kama saa 4 nimekana hadi saa 4 hivi. Akanambia, "Sikia, mimi cha kusaidia mmoja niongee na huyo mama ndani." Akaenda kaongea naye mama mmoja aitwa mama Mpanjila. Alikuwa ni diwani kipindi cha Rais Jakaya Kikwete kabla hajastaafu. Ila sasa hivi mama ameshastaafu. Ana mwanae wa kiume anaitwa Abu. Ila kabla hapo mwanae Abu nilikuwa simjui. Namjua huyo Mpendu ambaye anatoshe Mpendu ambaye yupo hadi leo akanichukua Mpendu akanika getini pale akaingia ndani akaongea na yule mama huko ndani akanambia akaambiwa mwite wa mtoto kwa sababu yule ameenda kuniombea niishi pale kwa sababu sina sehemu maalum nikaingia ndani kutana yule mama yule mama akasema baada kuniona tu akasema ndo huyu au namjua tabia zake zote nazo yani ni mwizi asitaka niibia mimi ndani mtoe nje nikafukuzwa pale lakini mama alikuwa hajui chochote kuhusu stori yangu mimi na siwezi kumlaumu ila angejua asingenifukuza kama vile. Akanifukuza, nikarudi pale kwenye kile kibanda ambacho kulikuwa kuna kibati. Nikalala. Mpendo akasema uje ngakuchukulia shuka, akanichukulia shuka, akaniletea pale. Nikaa nikalala pale. akanambia kesho kuna rafiki yangu anaitwa Abu, nitaongea naye, ni mtoto wa huyu mama. Nitaongea naye tu. Mm. Abu akiongea na huyu mama, ni mamake mzazi, lazima atakubali awe kuishi hapa. Hawezi kukataa. Nikamwambia sawa. Nikalala ikafika asubuhi. Nimeamka asubuhi naona nakutana na yeye amekaa hotelini akaniita njoo. Nimefika pale akaniambia umekunywa chai, nikamwambia si sinywa chai. Akaambia yule mama hoteli nimpe chai, nikanywa chai, akanipa na 2000. Akasema baadaye mtakuja nikutanishe na Abu na mimi nitaongea naye, uongee naye, najua atakusaidia. Akaambia sawa. Sawa. Akaondoka. Akakaa mchana mpaka jioni. Nifika jioni usiku kusema kweli hakutokea. Nikaa siku ikapita, siku ya kwanza, na ya pili pia. Asa siku ya tatu na nakutana mimi na siku ndio hiyo ilikuwa usiku, anatoka na Abu, walikuwa wametoka si dukani si wapi, walikuwa na gari walikuwa kuja digetini wakanikuta mimi pale nimelala. Ilikuwa kunikona karibu na nyumba yao, hoteli ambazo za yule mama yake akisema sehemu hivi kuna frame. Akaniamsha, akampendwa akamwambia, "Wewe mtoto wenyewe ndio yule." Akasema muite. Umeona? Abu akaniita, akanikazunguka nyuma dirisha nikaongea naye. Akaniambia sikia, kwa hiyo wazazi wako, nikamwambia wazazi sijui hapo walipo. Babangu yeye amenikimbia, ameniacha sehemu fulani, na mpendo akamsimulia, akasema ndio hivyo. Akamwambia sikia, muingize kwenye kile chumba cha kule store alale kwa leo ili nikaongea na mama vizuri, kwa sababu siwezi kumwamini kumuingiza kwenye nyumba kubwa ndani. Kama ni mwizi au ametumwa namna gani? Tunajua mtu kwa siku ya kwanza hawezi kukuamini wakaniingiza kwenye chumba nikalala hadi asubuhi na walifunga mlango kwa nje kwa sababu walifikiria nikifungu wakinifungia kwa ndani labda nikaiba chochote asubuhi nikaondoka nacho mm. nikalala asubuhi nikaja nikafunguliwa mlango mida saa mbili kaambia unaitwa nikaenda sebleni kwa mama mama Mpanjira nikaongea naye baada kuongea naye mama akaniangalia akasema sikia kumbe ndo huyu eh hasa stori zake ndo mnaweza kuzipata kweli mimi nilikuwa sijui basi kwanza leo atakuwa anaishi na wenzake ila kwanza kwa haraka haraka hawezi kulala humu, mama yake kama amekataa swala mimi kulala mule. Umeona? Kilichotokea nikaenda kula naenda kulala sehemu ambapo napenda kulala. Ila Abu akaingiwa na imani. Akamwambia mama, hapana, tuishi naye tu, litala kutokea litokee. Kwa umri huu mtoto hawezi kuwa mwizi. Ukafundishwa na nani mwizi Dawn natimiza miaka 12. Nipo kwenye maisha ya Abu. Kanilea, siwezi kuongea uongo aka nika wakanipa chumba cha kwangu cha nje, maana alikuwa na vimba vya nje. Nikanaishi pale, nikawa nakaa na, na mtoto mwingine wa kufikia, naye alikuwa amechukuliwa kama mimi tu, ameokotwa, anafadhiliwa tu kama mimi, anaitwa Mudi. Mm. Mudi yupo hadi leo, rafiki yangu na nimekuwa naye amesoma hadi form 4 sijajua sasa hivi anaendeleaje. Kwa hiyo <clears throat> nikachukuliwa nikaa na Mudi chumba kimoja. Kaenda tukao tunaishi mazingira hayo, maisha hayo kaka zake wakanipenda tu, ila mwisho wa siku pale ikaibiwaga hela mm. yule mama chumbani kwake, sijajua alibaga nani. Akamwambia abu, mama, yule mama Panjila akamwita Abu, nilikwambia itakuwa ndio huyu huyu. Ah, sasa pale nikapigwa nikapigwa sana bakola kama mtoto tu mdogo, nikapigwa bakola, nikamwambia mimi sijaiba, naamini sijachukua hela. Kumbe yule mama alifikiri hela yake imeibiwa, kumbe hajaibiwa. Kuna sehemu mtu aliweka, alikuwa ajua ameweka wapi akapekua, baadaye kaiona, akasema amna mtafute yule mtoto popote alipo. Sio mwizi kweli, nimeamini. Alikuwa amekufukuza. Alikuwa amenifukuza yule mama. Umeona na mwanawe kashakubali kunifukuza lakini shingo upande kwa sababu alikuwa ana uhakika nani amechukua hiyo hela kwa sababu ndani tunalelewa wengi. Ule mama baadaye akajuta na akaa analia kabisa. Akasema mtafuteni ule mtoto popote alipo. Sio mwizi kusema kweli akaa anaambia mwanawe hivyo. Umeona? Kusema kweli wakanichukua, yule bibi akaniomba lazi. Basi kuanzia toka siku hiyo tukawa marafiki. Akanambia kwanzia leo mimi lazima nimwamini huyu mtoto kwa sababu sio mwizi na ni mkweli. Nimeamini kweli sio mwizi. Basi nikaaminiwa kwanzia toka siku hiyo nikanaishi naye. Tukanaishi pale kwa upendo tu. Abu ikaenda akafikiria kwamba kwa kwa nini wasiende shule kwa sababu hajasoma shule na umri unaenda. Nikapelekwa chuo chuo ambacho kulikuwa kuna Shehe Musa, nikapelekwa chuo, nilikuwa na wenzangu kule ambao nimekutana nao chuo nikafundishwa chuo kanalipa ada kama kawaida tu, ila chuo cha madrasa cha Waislamu e, eh, so shule kama shule ya kawaida hii mm. Nikasoma chuo, nimesema pale chuo kama mwaka mmoja, nikaendelea kusoma mwaka mmoja, nikana soma ikaenda matokeo kanaenda vizuri tu, ila ikapita ika, ika tena miaka ikawa miwili, nikaenda likizo, narudi kwake. Mwisho siku naye Abu akaoa, maana alikuwa mdogo, akaoa, akamoa mwanamke wake anaitwa Husna, na sasa hivi amezaa naye na watoto wawili. Ikaenda mwisho wa siku akanambia kilichotokea sasa wakana, nika mimi sasa nikafikiria baada ya kuingia kwenye akili sasa za ubaleni nikafika miaka kama 15 ambao jumla nimeishi naye miaka kama mitatu amenikuta nikiwa na miaka 12 kwa hiyo baada ya miaka 15 akili kana jiuliza ah mamangu nani babangu nani familia yangu ni nani na yule mtu ambaye alikuwa anamfuata mama Chale kusema mimi kwamba kwa nikifa tanila nyama maki ni mjomba wangu basi takuwa nawajua ndugu zangu si ndio nikatoroka chuo. Baada kutoroka chuo nikamfuata yule mama Chale. Kama nimetoroka chuo hapa sasa hivi unavyoniona. Nikawa nimetoka usiku kwa sababu mchana ni ngumu kuna walinzi. Ilikuwa ina fence. Ilikuwa ni chuo kimoja cha gharama. Nikamwambia naomba unipeleke kwa wale watu. Nikapeleka usiku. Nikafika pale nikaambiwa kuna shangazi yangu. Nikaelekezwa na una babu yako ipo Kigamboni. Shangazi ndo aloniambia. Nikamwambia ah, sawa. Kwa cha kusaidia sisi ulale leo, leo tu hapa usiku. Na ushangazi alikuwa hataki hata kuniona. <clears throat> Kaambia sawa. Tala tu leo kesho mimi nitaenda nikamuulizie kwa hiyo babu. Nafika pale Kigamboni naulizia babu naye shafariki. Taarifa hizo nilikuwa sina. Baada hapo nikamkuta nika bibi wa kufikia yule ambaye nilikuwa naishi naye alikuwa ananinyanyasa hapa na pale. Nikamwambia mimi sitoki kwako. Ukitaka nikuachie nyumba yako unielekeze mama yangu mzazi anapatikana wapi na ndugu zake ni kina nani. Lazima utakuwa unajua kwa sababu bangu namjua. Akanielekeza akaniambia kuna sehemu inaitwa Geza. Ulole. Geza. Na mimi nilikuwa na nauli yangu, nilikuwa na begi langu mgongoni, nimekuwa nimetoka chuo nishabeba kila kitu changu. Nikabeba ile begi, nilichofanya mimi nikapanda gari. Nikaenda hadi sehemu inaitwa Geza. Geza Ulole nikaambiwa niulizie jina pale nikaulizia jina la watu wa pale, nikafika nikaelekezwa, bwana, ndugu zako ndo watu wa pale, ndugu zangu ambaye ndugu zake na mama wakanipokea. Ilikuwa mwezi wa Ramadhani, bahati nzuri mimi ni Muislamu nafunga. Kwa nikakuta wamepika futari mfika mida ya jioni kama saa 12 nikala wakanipokea, nikawaelekeza mimi mtoto mtoto wa fulani fulani wakanijua, ah kumbe mtoto wa dada yetu. Basi wakanikarimu, wakanipokea pale wakasema basi sawa, ngoja tumpige simu mamako tumwambie tumekupata, maki ni muda mrefu. Yeye mwenyewe anasema naye alikuwa anakutafuta. Nikamwambia sawa. Basi akampigia simu pale, mimi nikalala usiku mmoja. Siku ya pili asubuhi yake mapema tu kama saa 12 mama kanifuata. Ndio siku ya kwanza namjua mama, namuona usoni hivi. Akasema kumbe ndo mama. Nikamuuliza ndo mama yangu kweli? Akasema ndo mimi. Na mbona nilikuwa nahudumia kipindi ambacho bibi yako kabla hajafariki, mlivyokuwa wadogo na mdogo wako Fatuma. Nikamwambia sawa. Ila nilikuwa sikukumbuki ila sura kidogo inakuja nishaanza kukumbuka maana ni muda mrefu. Kaniambia sawa, akanichukua kumbe mama naye alikuwa anaishi na baba akufikia nilikuwa sijui nikajua baba na kwake na kazi yake kumbe mwenyewe alikuwa anamtegemea mwanaume si unajua kafika pale chumba alikuwa amepanga ni chumba kimoja kusema kweli chumba na sebule tu kwa ikabidi mimi niwe nalala sebuleni Fatuma naye ilibidi awe nalala sebuleni kwa sababu chumbani inabidi alale baba na mama afu na yule baba alikuwa na mwanae anaitwa Eliza alikuwa naye amempangia chumba sasa alikuwa alikuwa na majukumu Fatuma mlimpataje wakati chuo ulitoroka peke yako? Wewe weka sawa hapo, endelee, usistopishe hapo eh, hapo. hapo. Fatuma sikuwa amechukua na mama. Ah, ndio kumbushie. Alitoroka. Kumbuke Fatuma alichukuliwa baada ya bibi kufariki. Eh. Kwa sababu Fatuma alikuwa amechukua na bibi baada ya kufariki, kwa nikamkuta Fatuma kipindiko siku zote alikuwa anaishi na mama. Ila mimi nikana mkumbuka ila yeye ndo akaambia na kakaako anaitwa Salum, mama alikuwa anamwambia lakini alikuwa ajui. Ndo akamwambia sasa leo kakaako ndo huyu. Ndo siku ya kwanza ikawa nakutana na Fatuma. Fatuma akaniangalia akasema kumbe mdogo wangu ndo wewe. Basi ndo siku ya kwanza najiona na sehemu yenyewe inaitwa makontena. Walikuwa wamepanga chumba chumba na Sebe ikaenda tukaishi pale. Unajua maneno maneno ya kosi mtaani sehemu kishi. Mtoto wa kiume mkubwa chumba na Sebre na mdogo wake umeumo yeye umeumo na ah yani matusi sio unajua maneno maneno kana nasikia lakini mama sijawahi sijawahi kumwambia kusema ukweli mm. matusi ambayo alikuwa anaongelewa yanguoni kabisa ikada niuma kile kitendo nikafika stage tukahama pale ule mtaa tukahamia mtaa mmoja tu kibaoni gongo la mboto tukafika pale kibaoni tukapanga chumba mama sana akaamua kuchukua chumba cha kwangu cha kulala mimi peke yangu ambacho kama akija mgeni anaweza kulala naye alafu akachukua chumba na sebule kwa ikawa Fatuma akaikuwa chumba chake sebreni, mimi kanalo ku chumba cha peke yangu, baba akalala nalala chumbani na mama, si ndio? Yule baba, so bangu mzazi wa kufikia. Ikaenda tukaishi, lakini mwisho siku baada ya kuona yule baba baada ya kuona majukumu yamekuwa mengi. Siwezi jua, siwezi na ana lombaya nisiongee uongo. Akaona ikawazika tu sababu mama muda mwingine anaenda analewa. Alikuwa mama mda, ni mtu wa kunywa na muda mwingine, si unajua ah, hasa mama sijui kama anakunywa kwa sababu ya mawazo nini, siwezi jua, kwa sababu ni masuala yake mwenyewe. Basi akawa anakunywa, kurudi usiku anagombana sana na yule baba kufikia. Mwisho siku yule baba kufikia, nazungumzia ni baba Eliza, akaamua kumtupia mama vitu nje, ila sijajua ugomvi wao ni nini kiufupi, ila sio kama labda yule baba ni mbaya, hapana ikawa napishana kauli za hapa na pale. Mama akaniambia cha fupi, mwanangu, atafuta kazi ya kufanya, kwa sababu hapa anaona muda si mrefu mlolongo utakuwa mgumu, utakuwa una sehemu ya kuishi. Nikamwambia sawa mama. Cha kufanya mimi pale nikaamua nitoroke. Nikaenda kutafuta kazi maeneo ya Gongo la Mboto. Hapo una miaka mingapi? Nilikuwa na miaka kama 16. Kwa hiyo nenda kuomba kazi kwa wale nikazunguka zunguka kila mtu nimeomba kazi. Yaani kani mtu kama mimi mikosi. Nikaenda kwa uza chips, hamna kazi hapa. Wananifukea hapa na pale. Na mimi tena kurudi kwa baba ni ngumu kwa sababu nisha toroka. Kwa sababu itakuwa ni ngumu. Kanisomesha muda mrefu nimetoroka sijamuaga. nikakaa nikatafuta kazi siku nikashindwa nikakosa kabisa. Siku ya pili nikaenda kwenye meza moja wanauza parachichi. Nikafupa nikamkuta yule kijana mwenzangu kama mimi, mwenye umri kama mimi. Akanambia kwamba kuwa ah oya. Nikamwambia nikamsimulia stori yangu kifupi, sitaka kumsimulia mazima. Nikamwambia baba na mama wamegombana hivi na hivi kwa sina sehemu ya kuishi. Hivi na akaniambia sikia nitaongea na bosi wangu. Kazi mbona utapata tu? Nikamwambia nitashukuru ndugu yangu kwa sababu sina sehemu ya kwenda. Na kweli akaongea na bosi wake nikaenda siku ya pili nika Nikaongea naye, akaniambia njoo na mamako ndio upate kazi. Nitakuamini vipi je kama mwizi? Kaambia sawa. Nikaongea na mama, mama akaja pale akaongea naye. Nikana kazi yenyewe kwa mshahara kwa mwezi kusema kweli mshahara kwa mwezi ulikuwa 30,000. afu ilikuwa ni mkataba, unafanya kazi ndani ya miezi sita ndio unapewa hela. Kwa kama ilikuwa ndani ya miezi sita kama laki na 80 hivi. Kwa ikaenda nikafanya nikafanya kazi pale na mama akashazingwana na yule baba. Akamchukua Fatuma akaenda kupanga chumba Kigogo mama saka bidi afanye kazi za grocery. Grocery anazungumzia kazi za baa, za unywaji, yani uzaji wa vinywaji. Imradi aishi aendelee maisha yake na Fatuma Mdau akawa anasoma. Fatuma Mdau anaishi anaingia form 1. Nafanya kazi, siku zikaenda. Kazi ilikuwa ngumu kwa siku ya kwanza. Kwa majaribu mvua, muda mwingine unaamka usiku, naamsha usiku. Amkeni. Na umri nilikuwa ninavyojua libidi umri kama unibidi niwe shule. Naamsha usiku. Naambiwa amkeni tunashusha parachichi, inabidi tuzifute, tupakie ndani, tushushe, tukamwage ndani kwa ule mzee. Yani sio kama labda manyanyaso, ila kazi zilikuwa ni ngumu mm. Siku sikaenda nikafanya sana sana pale kazi, kafika miaka kumi na saba nifanya kazi kwake kama mwaka mmoja Nikasema hapana, sio kweli, hapa lazima nihame, kwa sababu mna maslahi yote. Nimefanya kazi, hata kitanda cha kwangu sina. Nikaacha kazi, nikaanza chapata kazi sehemu nyingine ya kuuza kacholi, nikaajiliwa, kanauza kacholi muuza kacholi, muuza kacholi. Yaani kila sehemu ikawa na majaribu yake, nimeuza kacholi. sasa muda nauza kacholi, mdogo wake akampelekea maneno kwamba kwa mimi namuibia. Kilichotokea yule mzee akaamua kunitimua. Akasema mbona unaniibia hivi na hivi? Akanitimua. Akasema subiri wewe nenda kwenu, ukija nitakupa mshahara wako. Umeona bwana? Nikaondoka. Baada hapo nikasijajua sasa naishi mazingira gani. Ikabidi nirudi pale nilipokuwa nauza kacholi nikaomba kwa muda. Nikakaa pale nikakaa, akatokea rafiki, ah, kuna rafiki yangu ambaye wa nje akaja tu akaniambia, sikia mimi kuna sehemu nimepata banda, unaoje tukauze mabegi? Nikaambia sawa. Tukawa tunauza mabegi kwenye banda lake. Na mimi nikacha nikachukua na hela yangu ambayo nilikuwa nayo nikaongezea kwenye msingi nikawa nafanya biashara ya mabegi. Umri unaenda na karibia kutimiza miaka 18 baada ya 17. Ikaenda sasa mwisho wa siku fanyane biashara, fanyane biashara. Maisha yangu sasa e, ikae bora kuliko mwanzo, tukapanga na chumba. Maana tulikuwa tunakaa kwa, kwa sister yake. Tukapanga mm. na chumba. Tukawa tunaishi, tunaishi hivyo hivyo. Kazi nazo kwa unavyojua muda mwingine lazima ziwe ngumu. Kuna kupata na kukosa na mabegi unajua huwezi kuuza kila siku. Mm. Ikaenda pale jamaa kiufupi naweza kusema alifilisika, sijui ikawaje akabidi afunge. Alipofunga kwa sababu ni rafiki yangu, lakini akaniambia aje, sikia, mimi na sister yangu fulani, Kaambia nani, anaitwa Epi, yupo Gongo la Mboto hapo, anaitwa Epi Mwalami. Epi akanichukua nikaongea naye nikamweka chini nikamuelekeza na Zanili naye rafiki yangu Zanili. Sasa hivi ipo Morogoro Zanili. Anaendea biashara zake za mpunga. Akanieleza, akaniambia yaani nikamweleza akaniambia kwamba kuwasikia Aka yeye chofanya ipi akaenda kuongea na baba yake. Baba, kuna rafiki yangu ana rafiki yake naye ana sehemu ya kukala ya kula kuna moja mbili tatu hivi na hivi akamwambia mimi nilichofanya mimi kabidi niongope mama anitaki umeona kumbe najua maisha yangu maisha ya mamangu yote nayajua kumbe nikamwambia bwana mama mimi anitaki alifanya yeye sasa akaongea na mama na babake na mamake akaweka chini akaeleza kiurefu zaidi stori yangu na mimi nikaitwa pale walichofanya wakaniambia basi kwanza leo utakuwa unakaa hapa unakula hapa. Mama ipi ndo ananiambia hivyo na baba ipi. Kanakaa pale naishi pale. za nilichofanya baadaye ikabidi asafiri kwenda Morogoro. Baada biashara zake zika baada ya kufeli. Kanaishi pale nimekaa nimekaa mama anaendelea na maisha yake. Na najua hadi anapokaa muda huo. Ikaenda ah, hasa ah, nikawa najiuliza kwani baba, mimi nitampata wapi? Unaona kila mli unapozidi kwenda kuna vitu naona na vikosa. Mm. Akatokea mzee yule Mwalami akaniambia, mzee kwaitwa Mwalami akaniambia, kamtafute baba yako, huwezi kujua mpaka umri ulipofika sasa hivi, mdao na miaka 18 unajua mm. Mpaka sasa hivi una miaka 18. Sawa, unaendea miaka 19. Tuishi na sisi hadi lini? Sisi nimekusaidia kwa muda tu. Sawa, so so watubaki sisi, sio ndugu zako. Mm. Nabidi ujue umtafute baba yako. Nikakaa nikafikiria nikasema ila kweli Nilichofanya mimi nikaamua nikienda kwa mama, nikamwambia mama, babangu yuko wapi? Akanambia babako ipo Mbagala. Mm. Mbagala eh. Namba zake unazo? Akanambia sina. Nikaenda kwa babu tena, mzaa baba ambaye ashafariki babu sasa hivi. Kigamboni. Kigamboni. Nifika pale nikakutana na mashangazi mama wadogo, nikawaeleza, wakanipa namba zake, mm. nikampigia simu Nikaongea naye akaniambia niende. Nikaenda hadi kwake. Nilipofika kwake alikuwa anaishi na mama akufikia na amepanga. Huyo mwanamke amepanga na baba naye amepanga. yani mpaka sasa hivi hajajenga kifupi. Na mishi zake sasa hivi ambazo rasmi anazozifanya sio za maji tena. Ni za mkaa. Nikafika pale nikapikiwa chakula, nikaongea na baba stori ndefu tu. Hasa muda huo nilikuwa sijui kwamba kuwa baba aliachana na mama kwa sababu gani na kwa nini. Mm. Baba ndo akaanza kunifungukia sasa na kuniambia kwamba kuwa mama yako niligombana naye baada ya kusikia anatoka na mwanamume tu mvuta bangi wapo hapo nyuma pale ambapo tulikuwa tunakaa mwanzo. Umeona? Ila kwa jina namjua, sema siwezi kumtaja. Umeona? Kwa hiyo baba kuniambia ukweli, nikamsikiliza, nikamwambia sawa. Ila sisi watoto wako mpaka sasa hivi na mwanao Fatuma anasoma, unatufikirieje? sisi kama wanao mpaka sasa hivi hatujalelewa na wewe mm. hamna chochote ambacho tulichofaidika na wewe unatufikiria vipi wewe kama baba akasema kuna nyumba ya ulisi kwa babu yenu kule mesa inachukua kodi. Kwa hiyo nitakuwa na, na, wachu, na kinachopatikana nitakuwa nakurushia kama hela nini nitakuwa nakurushia. Sawa? Nikamwangalia nikamwambia sawa. Kwa nini usijenge? Au kwa nini? Anasema kuna nyumba imeuzwa tumegawana hela lakini hela yenyewe nifanye fanya mambo sio hata ilipoenda sijataka kuoji sana hapo. Nikamwambia kwa sababu ni masuala yake mwenyewe. Mm. Mm. Nikaongea naye mambo mengi tu, nikalala usiku. Mimi nikani kiufupi, yeye mwenye baba akaniomba msamaha, Nikaisha nikanishasamehe. Tuongea masuala mengi tu. Mm. Mara sema nitakufanyia biashara, ufanye biashara ya mbuzi nini na hapa lakini kila niki muda mwingine nampigia simu, nika baada hapo, kabla kumpigia simu nikaamua niondoke pale. Nikaondoka nikarudi kwa kwa mzee Kitola ambaye naishi sasa hivi. E, mzee ambaye nakaa naye ni ndugu tu, ila sio babangu mzazi wala tuseme, yani ni ndugu tu kabisa, kwenye undugu wa mama huko, yani tuseme kwenye mimi, tuseme kwa mzee Kitoa, mimi kama kitukuu tu naishi ya nakaa naye pale na mdogo wangu anaishi pale pale, na mama yeye ndo alifanya baada ya mimi kuonekana kwa wale napokaa kwa kina Epi, ilibidi pale baada ya mimi kuondoka, nikaambiwa nita, mama sasa ndo akaamua kunitafutia sehemu ya kuishi. Alichoamua sasa ndo kwenda kunitafutia kwa babangu mkubwa nikakae, kwa sababu alikuwa na sehemu ya kuniweka mama mm na maisha yake anayajua. Basi nikaenda kuishi kwa mzee Kitola, ni mwanajeshi mstaafu, na mpaka sasa hivi ninavyoongea naye ndo naishi hapo. Nikaa naishi pale, naishi pale. Ah, sasa najua muda mwingine binadamu unaoishi naye kukosea kawaida. Lazima tujifunze binadamu muda mwingine anakosea, tujifunze kwenye mioyo yetu, kusamehe tu. Yeah. Maisha kaenda hivyo hivyo. Nikarudi kwa mzee Kitola, nikaa naishi mpaka sasa naishi hapo. Asa baba nikawa nasiliana naye, nikamwambia baba, una, una mawazo gani kuhusu sisi mm. au una fikra gani kuhusu sisi? Mpaka sasa hivi hakuna jibu alionipa wala uamuzi wowote wala wazo lolote mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe hapa. Kwa nipo kama unavyoniona na mdogo wangu sasa hivi ipo form form akani anamaliza. Na mpaka mdogo wangu muda mwingine wananiambia, "Kaka, mimi nikimaliza shule nikimaliza shule sidhani kama nitaendelea kwa sababu mama anapitia ugumu sana kunisomesha mimi. Kazi zake zenyewe unazijua. Naambia ndio. Naelewa, lakini malizia kwanza kusoma. Mm. Elimu ndio kila kitu kwako, lakini mwenye hivi sasa mpaka kajikatia tamaa na shule. Sema leo kweli. Kwa sababu tumezaliwa wawili na kaka yetu ambaye tumekazaliwa na mama, yeye na baba yake. Anajali ndugu tu wabazi kwa baba yake. Mm. Ila si atusamini hata kidogo na ni mtu ambaye yani ipo kipeke yake na ana roho peke yake. Kwa kifupi naweza kusema tunajiona kama tupo wawili tu. Ndio hivyo ilivyokuwa. Na huyu mdogo wako alikuwa anakaa kwa mama yako. Yaani mdogo wako alikuwa anakaa kwa mamako. Ndio. Sasa ilikuwaje na yeye akaletwa huku tena ambapo unakaa kwa huyo mzee? Yeah. Baada mama alivyokuwa anapanga chumba, alikuwa alipopanga chumba akashindwa kulipa kodi. Akafukuzwa na yule mama mwenye nyumba akachukua vitu vya mama vyote, kwamba kusema ameshindwa kulipa kodi, basi vile vitu ndo atafidia. Mm. Akaamua kuchukua vile vitu, yule mama mwenye nyumba, mama na akaamua kuondoka pale na mama akasamea vile vitu. Mm. Wakashauriana mama na dada yake, wakasema safa Fatuma tunampeleka wapi? Ndo akaamua kumpeleka kwa huyo mzee Kitola ambapo na mimi ninapoishi sasa hivi baada ya kukosa sehemu ya kuishi kwenye biashara zangu baada ya kuyumba. Mm. Ndo mpaka sasa hivi nipo kwa huyo mzee. Kwa sina kazi yoyote ndo nakaa kwake, anakula kwake. nivyo ndo ilivyokuwa. Na kipindi ambacho huko nyuma baba yako alivyouza shamba la bibi yenu. Ndio. Alipata pesa kama milioni mbili. Ndio Milioni tatu. Milioni tatu. Mm. Ina maana alizitumia kufanya nini hizo pesa? Alinunua pikipiki. Amenunua pikipiki, alinunua kwa mtu pikipiki, pikipiki za zamani zile za kibao cha mbuzi, akaondoka na ile pikipiki, na siku anaondoka nimemwona nayo pikipiki anaondoka nayo na kurudi tena, na hivyo ndio jinsi ilivyokuwa. Na shamba hadi leo lipo huko na napajua hadi shamba lilipo ama Lembibi, lakini ndo sijajua kama limeuzwa au walifikia vipi, mwafaka gani na yule mtu. Kusema kweli ndio ipo hivyo. Unafikiria ni kwa nini baba alikuacha? Kwa sababu kwanza ni mtu baba, kwanza niseme tu ukweli, ni babangu mzazi, ila nisimuongelee ubaya, niongee tu ule ukweli kuni na jamii waelewe. Baba kwanza sio mtu kwanza mpenzi wa watoto, niko kitu hata mama anajua, niongee tu ukweli, na ni mtu ambaye naweza ngasema ana asili fulani ya ukatili fulani, kwa sababu nimeishi naye na namjua. Kwa sababu masuala mengine ni mzazi, siwezi kuyaongelea mm. kwa sababu ni mzazi yule, siwezi kuongelea masuala mengine, so ni baba atabaki kwa baba kwa sababu Fatuma ndo ajamlea kabisa na mimi ndo kabisa yani. Baada ya kunipeleka kwa bibi naye alinibwaga. Nikanaishi na bibi tu. Na avuja ukana na mimi pale hajakaa na mimi sana ndo akaamua kunikimbiaga. Na kabla hapo ndugu wenyao ndo akaanza kuniambia mama yako malaya anajiuza pamoja na mdogo wako. Ah. Niliumia. Kwa sababu mama na japokuwa ni kwa, kwa mdau simjui mama lakini taarifa nilizozipokea ndo hizo. Mama kwa mama yako anajiuza na ni malaya. Ah, nikaifikiria zile hatua, yani nikazichukulia zile fikra, nikazifikiria. Yani yale mawazo yalonipa nikayafikiria kwa sababu nilikuwa na akili ya kitoto nikachukulia tu kawaida. Ah, sasa nilipokutana na mama nilimuuliza Banet, nikamuuliza mama, nimepoa story kwamba kwa unajiuza na nimeambiwa stori hizo kwamba kwa na mdogo wangu mnajiuza. Lili ni kweli? Akanambia hizo stori walizokuambia ni nani? kaambia ni fulani na fulani. Kwanza mama aka, yani kwanza sema mama sio alicheka. afa akasema hizo stori za uongo. Na maneno tu aliongelewa kwamba kwa mimi najiuza lakini hivi na hivi. Lakini ndugu na mama mwenyewe sio kama labda ana ndugu, anao. Ameondoka kwa ndugu zake na ana eneo lake. Mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe. Kuna bibi ambaye kunaishi naye huyo bibi mama alivyonipa mkasa kwamba kuwa alikuwa anamloga sana. Sasa hivi ashafariki. Nasikia alikuwa anamloga. Yaani maendeleo yake hayaendi, mara anguke anguke. Na kafika stage mama akaamua kubadili dini akaenda akawa Mkristo kabisa. Ni Muislamu akaamua kuwa Mkristo. Na baba Eliza alikuwa Mkristo, kaka akaamua kuishi na mwanaume Mkristo. Sasa story mimi nikawapelekea ndugu ambao ndugu zake mama. Nikamwambia mama sasa anaishi na mtu Mkristo, mwanaume, nikaolewa yaani na mwanaume Mkristo. Mimi nikaja mama akaolewa. Lakini wakazichukulia vibaya Kristo nini? Wakaoji, wakafikiria, wakampigia simu mama akamuita Akamwambia tumambo unaishi na Mkristo hivi na hivi, mleo na Mkristo, si ndugu zako atujui hivi na hivi. Mama chofanya yeye pale akaongea akasawazisha, akaniita pembeni. Mm. Salum. Kwa nini mja kuongelea hizi mada huku? Baada hapo mama tena kuona kwamba kuwa yani si msemeje yani kifupi <laughs> Baada ya kuona mambo yamefika mwisho, akaamua yani kuyatua kabisa. Na mpaka anapoongea na wewe, naweza kusema pale eneo lile ambalo wameachiwa kadhulumiwa kiufupi. Ila ile nyumba ipo hadi leo. Ila yeye ni mtu ni mjukuu tuseme naye mwenyewe anahusika. Mm. Ila ndugu kama ndugu amemdhulumu, hana chochote mama kiufupi amepanga yupo kigogo tu hapa. Hana maisha yoyote mamangu. Ameishi kwa kuzalilika muda mrefu. Mm. Nasoma siala anavyokuambia. Amefanya kazi nyingi kwa ajili ya mdogo wangu asome. wa na mimi mwenyewe sijasoma ninavyokuambia ninavyoongea na wewe hapa dadangu mm. sijasoma kutokana wazazi wawili sikuwa nao ila sio kama nimependa mm. kuto kusoma hata mdogo wangu muda mwingine namsisitiza wa soma kwa sababu elimu haijirudii najua na muda nao kiupa nafasi ndio muda huo huo mm. kiuchelewesha haujirudii tena mdogo wako yupo level gani mdogo wangu mwaka huu ameingia form 4 mwakani anamaliza kwa hiyo ningetamani kwa sababu inabidi aendelee sijajua kwenye matukio anaweza akatoka amefaulu, kuna chuo, kabla ya chuo kuna form 6, kuna form 5. Kwa nikitamani nipate kazi yoyote ile ambayo mtu anaweza akajitokeza akanipa kazi yoyote ambayo ya kuajiliwa nikaweza kuisaidia familia yangu, na namaanisha mama yangu, mdogo wangu pia, kwa sababu wameishi kwa kuzalilika muda mrefu, na sio navyoongea hivi labda utani, na nili ipo hivyo. Na wewe una, una, una kipaji gani au unaweza ukafanya nini? Mimi nachoweza kuongea kazi yoyote ambayo ikitokea mtu akisema naamua kunipa, naweza nikafanya. Kwanza pole sana. Asante dadangu. Kwa yote uliotuambia, umetuambia kuhusu mama yako, kuhusu dada yako, kuhusu wewe mwenyewe na stori nzima ya familia ya baba ya ndugu na kila kitu. Mpaka sasa wewe una mpango gani? Na mpango nimjengee mamangu nyumba kwa sababu ameishi kwa kuzalilika, kutupiwa vyombo nje, muda mwingine mpaka ameenda kupanga chumba, ameshindwa kulipa kodi, wamemchukulia vitanda, sofa, godoro. So kama kuzalilika huko tu ni kuzalilika dadangu. So kama anapenda. Kwa ningetamani nimsaidie mdogo wangu naye shule maana toka avomaliza. Yaani toka anaingia form 1 mpaka sasa hivi anaingia form 4. Yaani naweza kusema nguo ambazo ameanza kuvaa form 1 mpaka sasa anafika form 4 ni zile zile, yani mpaka sasa zimemruka. Kwa hiyo naweza nikasema yani mpaka hata kipita mtaani mtu anaweza akamchukulia yani niseme muuni, sio labda ni mtu ambaye labda yani niseme mwanamke wa design gani. Na sio unanielewa dada nikiongea hivi. Kwa hiyo kitu ambacho ninachokiomba kwa jamii, kwa tunasikia ujumbe, nimeongea hivi kwa niaba ya watu wengine wote kwa sababu imenikuta kweli. Nasoma siala na wasiotani. Kwa hiyo kwa watu ambao wote wanaopitia maisha magumu mtaani sio kwamba kuwa wanapenda watoto wote wa mitaani, kwa sababu mtu kama ana wazazi wake wawili hawezi akawa mtoto wa mitaani, na kama mtoto ana ndugu hawezi kuwa mtoto wa mitaani. Inatokana kwa sababu unakuta muda mwingine sio kama kila mtoto anafanya hivyo, labda anapenda. Kila mtu anayetazama ajifunze, ajue sio kila chokola anayemwona mtaani anapenda kwa vile wengine hawana wazazi, ndio maana inakuwa vile, hawana baba wala mama. So kwa umri kama ule, miaka kumi na moja, mtoto kuwa mwizi, lazima mtu ujiulize, sio rahisi. Mtoto kuwa mwizi kwenye miaka kumi na moja, wapo watu ambao wanaiba wana miaka hiyo, kwa lazima ujiulize. Kwa hiyo naomba kwa watu ambao wenye uwezo wawasaidie watu wa design kama hii, kwa sababu na mwenyewe nimepitia, nimeaona, nimeishi kwa nimeshayo naona na najua pia. Natamani siku moja nimjengee mamangu nyumba, mdogo wangu nimsomeshe vizuri. Nawezaje kama kuwa sina kazi yoyote ya kufanya na nishakuwa mtu mzima hivi sasa? Hata kama sijasoma mimi, ila na elimu ya mtaani ambayo naweza nikafanya kazi yoyote ambayo mtu anaona na umri wangu hiyo kazi naweza kuifanya. Kwa nilikuwa naomba kwamba kuna mtu yote anaweza kujitokeza anisaidie hilo ndo ombi langu, na sio mimi tu, na watoto wengine mitaani, watu kama wanawaona wawasaidie, sio kwamba kuishi vile wanapenda.